这两年，周深发了非常多的歌曲，大量的 OST 发布，也让周深获得了一个称呼 ——OST 专业户。那么，为何周深能成为 OST 专业户呢？在大部分人眼中，周深的声音可能是有着一定局限性的，因为可能很多人还是觉得周深只是擅长去演唱柔美的歌曲。的确如此，这也是早期周深的立身之本。 古装电视剧、动漫等影视作品是非常需要周深这样的嗓音去演唱 OST 的，所以这也是为什么早期我们能够看到很多电视剧选择周深，因为周深实力足够强。同时，对于剧方来说，这本就是一件双赢的事情。优秀的演唱者可以为 OST 加分，同时也可以为电视剧加分。电视剧如果成为了爆款。 OST 自然也会拥有更多播放量，但是现在我们会发现，部分需要力量感、厚实嗓音的 OST 也会找到周深去演唱。比如说，早前笔者非常喜欢的一首《和光同尘》，这首歌曲实际上是非常需要力量感的。不同于很多 OST 歌曲里面我们经常听到的，这首歌曲是完全没有任何超高音的，更像是在叙事。 这种演唱方式给人非常温暖的感觉，尤其是在歌曲的后半程，周深特意加了更多胸声进去，连续循环的副歌部分，那种渐强的感觉是很难控制的。其实我们不妨看看张艺谋对于周深的评价：柔情缠绵，依依不舍，年轻又很深沉。我很喜欢这段话里面的最后一句：年轻又很深沉。 这首歌曲目前只放出来了片段，但这个片段可以说是吊足了胃口，因为它给我的感觉和以往大多数歌曲都不太一样。胡子哼唱足够伤感，声音在高音区却又带有了少量的胸声，集中度很高的情况下，声音充满力量感，莫名的有点悲凉的感觉。张艺谋的评价，其实道出了周深在背后的努力。 纯歌手的努力方向比大多数想象的要简单很多，却又困难很多。那就是每天坚持做一件事情：练声。周深的进步，我相信粉丝朋友应该是能够听出来的。在高音区逐渐能够加入更多胸声进去，让声音质感提高，同时让自己不局限于柔美音色，这让周深拥有了演唱多种风格音乐的能力。当然。 我完全能理解为什么这么多 OST 依然还是柔美风格，主要是因为现阶段的华语乐坛最流行的就是这样的音乐。柔美风格的我自然也很喜欢，但是暗黑风格的周深，我可能会更喜欢一些。即便是过去了很长一段时间，当初演唱的《Unravel》依然是我非常喜欢看的一个现场。多种风格的周深。 如今已经被更多人关注到，由于本身 vocal 实力足够强悍，当他演唱的作品被聆听到的时候，被选中的可能性自然也就大了很多。不知道这一次《悬崖之上》的主题曲最终会是什么样子？